السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صارق قناة جيكس ميدل ايست اليوم راح اتكلم شوي عن ال radiation او الاشعاع هو من الاشياء المزعجة بعد في اللعبة آه وهو اذا تشوفون عند ال HP تحت آه راح تشوفون خط برتقالي آه هذا الخط برتقالي يزيد في حالات معينة وكل ما يزيد يقل ال HP او تقل طاقتك اوكي فشلون يزيد الخط البرتقالي آه بعدة طرق اولها اذا يهجم عليك حيوان متوحش مثلا من اللي في آه، اللي في العالم المفتوح راح يزيد الاشعاع اللي فيك او الراديشن الشيء الثاني هو اذا دخلت في مناطق معينه مثلا او رحت آه، صوب اي بحيره مياه او اي شيء او اكلت اكل في radiation خل اراويكم مثلا اذا رحت في ال inventory رحت في الايد راح تشوفون في صفات الاكل هاي في HP 5 وال rads ال rads اللي هو الاشعاع 6 فكل ما اكل منه راح يزيد ال radiation ال radiation مزعج عشان نشيله آه بس في كم طريقه آه الطريقه اللي راح تحصلونها في بدايه اللعبه هو ان تستعملون شيء اسمه RadAway اللي هو وين هاي اوكي فهاي الشيء يشيل من عندكم 300 radiation او اشعاع فاذا تستخدمونه راح ينظف الاشعاع اللي فيكم ومو بسهل تحصلونه في كل مكان فحاولوا ان شوي شوي تستعملونه ما تخسرونه كله مره واحده الطريقه الثانيه هو اذا جيتوا اول مدينه اللي هي مدينه Diamond City تعالوا حق هذا الشخص اللي هو الدكتور وكلموه اوكي فاذا كلمتوه راح تقدرون تخلونه يعالجكم ب 40 caps اللي هو المربع كيو رادز آه، اللي هو تصلح الاشعاع او تعالج الاشعاع فلما تضغط هاي اوكي فالمفروض الحين اكون نظفت نظفت الاشعاع اللي فيني وافتكيت من السالفه كلها اوكي ف فالاشعاع من الاشياء المزعجه اللي في اللعبه اللي ما يشرحونها لك بشكل مباشر فقلت ان اسوي الفيديو عشان اساعدكم اعلمكم شلون تتعاملون معاه و share like subscribe حق فيديوهات اكثر عن Fallout 4 وان شاء الله استفدتم من الفيديو مع السلامه